can't stand que ets tan prima. Els teus cabells són més gruixuts que el teu cos. Per què ets tan prima? Per què si no Per què ets tan primat? Per què ets tan primat?